isso junto com a gang uh, Hoje eu tô muito bem, yeah. elas me dão parabéns yeah. Bitch, rebola pra mim, ei, ela nesse meu camarim Que se for da sua b, quando ela diz Bitch, eu tô muito style, style. esse é meu som, tá na vibe Esse som tô no hype, eu tenho meu hype yeah. Bitch, só ando de bens, yo, tô junto com a gang Hoje eu tô muito bem, yeah. ela me dá os parabéns yeah. merda pra mim Eu sei que eu sou foda, foda-se Quando ela toma Hennessy Essa é hit de fato, com a sua vida acabou Tomei mais um lindo, tô me sentindo um slow Essa beat linda, gamo é meu flow Amanhã tô fazendo o meu show Bitch, só mando de bem yeah. Tô com a gang uh. Hoje eu tô muito bem yeah. Ela me dá um parabéns yeah. Bitch, rebala pra mim Ei, tô nesse meu camarim uh. Que se foda sua beat Ei, quando ela diz que bitch tá na vibe, ei Que se foda seu hype, bitch eu tenho meu hype, ei Bitch só ando de bem, hoje eu tô com a gang Hoje eu tô muito bem, elas me dão parabéns, oh.